És una bona notícia la proposta d'inici que planteja el Futbol Club Barcelona. Estem en un escenari, i ahir es va materialitzar en l'àmbit de la comissió de seguiment, de diàleg, no, no només amb l'Ajuntament, sinó amb els veïns i veïnes i també amb tots els grups municipals. Es tracta d'un plantejament que necessàriament ens ha de portar a una modificació del Pla General Metropolità i per això necessitem acord polític per tirar-la endavant. Per tant, eh, el que hem d'aconseguir és que aquesta proposta sigui la proposta de tothom, sigui la proposta dels veïns, sigui sigui la proposta dels grups municipals, per tant, que sigui la proposta de la ciutat de Barcelona